hello and welcome friends Tally Prime सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो कैलकुलेटर को लेकर के है कैलकुलेटर पर पहले भी वीडियोस बना चुका हूं तो टैली में दो तरह के कैलकुलेटर होते हैं अब ये प्राइम यूज कर रहा हूं यहाँ पे देख सकते हैं अब दो कैलकुलेटर कौन कौन से होते हैं भाई तो देखिए जैसे ही आप बाउचर में जाते लाइक मैं यहाँ पे बाउचर में जाने के लिए वी प्रेस कर देता हूं तो वी प्रेस कर दिया मैंने अभी हम पेमेंट बाउचर में है तो मान लीजिए कि यहीं पे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है तो यहां पर हमें करना क्या है देखिए अगर आप कैलकुलेटर को ओपन करना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक मिल जाती है शॉर्टकट की वो शॉर्टकट की क्या है शॉर्टकट की है कंट्रोल एन ठीक है क्या शॉर्टकट की है कंट्रोल एन तो यहां पे अगर मैं कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करता हूं तो नीचे देख सकते हैं ये कैलकुलेटर ओपन हो गया है लेकिन ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नहीं है अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर क्या है और ये कैलकुलेटर क्या है तो यहां पर अगर मुझे पांच हजार रुपए का ये देखिए छह हजार रुपए का छह हजार का अगर मुझे चार परसेंट कैलकुलेट करना है तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं छह हजार रुपए का चार परसेंट तो यहां पे दो सौ चालीस रुपए आ रहा है देख सकते हैं ये कैलकुलेट करके दे रहा है हमें ठीक है लेकिन अगर हम इसी को फिल करना चाहें यहां पर ये देख सकते हैं यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं लाइक यहां पे आ गए यहाँ पर मैंने यहाँ पर आ गया अब देखिए यहाँ पे कोई भी क्रेडिटर पार्टी ले लेता हूं अब ये यहाँ पे हिना से यही ले लेता हूं अब यहाँ पर कुछ भी दिखा नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर अगर मैं फिल करना चाहता हूं तो इस कैलकुलेटर के उपयोग से मैं फिल नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे अमाउंट नहीं फिल कर पाऊंगा लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो अमाउंट भी फिल कर पाएंगे कैसे करेंगे आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करता हूं इसको बंद कर देता हूं यहां से बंद कर दिया अब शॉर्टकट की आपको डालना है अल्ट सी ये यही शॉर्टकट की यही शॉर्टकट की आप यूनिट बनाने के लिए लेजर बनाने के लिए भी यूज करते हैं और अल्ट के साथ सी जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ओपन हो गया है अब यहां पर जो भी कैलकुलेट करना चाहते हो लाइक यहां पे दस हजार हजार का दस परसेंट यहां पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो यहां लिखा ten thousand into ten percent तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो टेन थाउजेंड का टेन परसेंट दस हजार का दस परसेंट यहाँ पे फिल होके आ गया है देखिए आप यहाँ पे दस हजार का दस परसेंट यानी एक हजार रुपए यहाँ पे फिल होके आ गया है तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है और इसकी शॉर्टकट की क्या है अल्ट सी क्या है अल्ट सी जैसे ही आप अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं तो देखिए यहां पर आप ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो गलती हो जाएगी यहां पर लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी लेकिन अगर यहां पे रहते हुए अगर आप अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं तो यहां पर कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा यानी आपको रहना कहां है अमाउंट वाले कॉलम में रहना है और वहां पर आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना है ठीक है और अगर आप मैनुअल कैलकुलेटर ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर दीजिए और मैनुअल कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा कैसे ओपन होगा देखिए बताता हूं यहां पे रहिए अब अमाउंट वाले कॉलम से हमें हट जाना है नीचे आना है अब कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना है तो जैसे ही कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा तो दोनों तरह का कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं जैसी आवश्यकता आप वैसा काम कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी thank you for watching this video